ऐसे दिखाओ यार हाँ आवाज भी तो निकालो ऐसे करो हाँ हाँ हाँ हाँ शाबाश शाबाश करो ऐसे करो हाँ दिखाओ ये हाथ टप करके दिखाओ अच्छे से करो बढ़िया से करो बढ़िया से करो हाँ एक बार और एक बार और एक बार बढ़िया वाला दम लगा के ऐसे करो दिखाओ एक बार दम लगा के दिखा दो एक बार एक बार प्लीज प्लीज एक बार हाँ हाँ और और और एक बार सही है सही बस काफ़ी है thank you thank you thank you thank you thank you